鷺宮高校和太鼓部です、えっと、今日は3曲演奏します八丈島太鼓太鼓ぶち合わせ太鼓ですえ1年生は今日が1年生は今日が初舞台なので応援してください Thank you.